पदमपुर प्रिय भाई ओ भोनी माने आपन मान को समस्त को मोर जुहार एवं यही अभूतपूर्व विजय पाई धन्यवाद यह आउ कहार विजय नुहे यह पदमपुर वासी विजय बीजेडी लक्ष लक्ष कर्मी मान को मोर धन्यवाद जनवाकू चाहिए आपन माने बहुत सिस्टमैटिकली और निस्तर सह काम कर सरकार को भल योजना गुड़ी को लोकों पाखे रखी और अपोजिशन पार्टी सब मिच्छ कथा को लोकों सम्मुख रखी कि लोक मत पचारुंच पंचायत इलेक्शन जा न विभिन्न बायोलेक्शन रे भी जाय न थिले ए पदमपुर इलेक्शन रे काहे की गले मु कोई को जाऊं छी ये बड़ी भाव रे जणे महिला को जणे शिक्षित और तो बैसर महिला को जणे बापा हराए दुख रे थीबा महिला को राज्य रो बीजेपी रो किछि नेतृमंडली असुंबा न कले ता मते बहुत दुख देला मु भावुची यह केवल मोप दुख नहीं ओडार सब महिला मान को दुखर कथा राजनीति रे इलेक्शन लड़ा हार जितवा अलग कथा किंतु जड़े महिला को यह भाव असमान करवा अति निंदन से मुनिष्पत्ति मुझे जाए वर्षा सिंह बरिया એક પાખરે ધ્યાય એ બી જણે બાપા ભોળી જણે ભાઈ ભોળી ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବର୍ଷା ସଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବି ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନେତ୍ରମଣ୍ଡଳୀକୁ ନମ୍ରତାର ସହ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜନୀତି କରିବା ବାହାନାରେ ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମାନ करसी समर्थन करे ना आज नुह सदा बेले आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा केन्द्र मंत्री मंडल किसी मंत्री मैंने ओडावासी को पदमपुरवासी को भुआ बुल चेस्टा कले से आवास योजना हो केन्द्र पत्र जी एस बा क्रॉप इंश्योरेंस रे विलंब हेउ एमएसपी प्रसंग हेउ बा रेल कनेक्टिविटी हेउ दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट यह ठीक न है अपन केंद्र रे अच्छा हमें राज्य रे अच्छा निशी कर लोगों को मंगल पाए काम करीबा उड़ीसार उन्नति पाए काम करीबा आज ही पदमपुर बासी को पाखे रोड़ी नम्रतार जे आपन मान को समस्त प्रतिश्रुति पालन हो समस्त को जुहार मु बहुत शीघ्र पदमपुर को आसबि आपन मान आशीर्वाद नेबी जय प्रभु नरसिंहनाथ